Hungría, estamos de fiesta, celebrando este 20 aniversario del nacimiento de la Escuela de Evangelización San Andrés. Lo recuerdo todo, está tan fresco el Padre Botón con su confianza que tuvo en nosotros, su entrega, su apoyo. Y hoy, ya 20 años después, cómo ha crecido este pequeño árbol de mostaza y hoy extiende sus ramas por otros muchos países donde los pájaros vienen a hacer sus nidos. Muchas, muchas felicidades por su fidelidad, por su entrega, porque creyeron en este proyecto, porque se entregaron y se subieron en este tren que va para Florencia. Muchas felicidades a los iniciadores, a los predicadores, a los misioneros, a todos los que han colaborado económicamente, en fin, a todos los que han puesto un vagoncito en este tren que va para Florencia. Pero, pero especialmente quiero felicitar a Dios porque Él es el artífice, Él es el protagonista de estos 20 años. Felicitar al Padre por su misericordia, porque le hemos experimentado y porque hemos sido testigos de su misericordia con otros muchos más que nosotros. Felicitar a Jesús, el Cristo Jesús, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, el único y suficiente Salvador y ese es el mensaje que anunciamos, que murió por nosotros, resucitó para bendición y nos ha dado gratuitamente la vida en abundancia. Felicitar al Espíritu Santo, que nos ha hecho testigos para anunciar con poder, con parresía, con dinamis, la buena nueva de la salvación y anunciarla con alegría, con mucha alegría, la alegría del Evangelio que es don del Espíritu Santo. Así que mi felicitación primero a Dios, pero también compartida con todos y cada uno de ustedes. Y para terminar, quisiera decirles algo. La mayor alegría no es cuando nosotros encontramos el tesoro escondido. La mayor alegría es cuando Dios nos ha tomado en sus manos y nos ha usado, por decir alguna palabra, para ser instrumentos para que otros encuentren la perla preciosa, el tesoro escondido. Esa es la mayor de todas las alegrías. Y ustedes lo han experimentado. Porque ustedes encontraron, o mejor dicho, un día Jesús los encontró a ustedes y ahora son ustedes instrumentos para que otros encuentren el tesoro escondido. Ustedes ya lo han vivido y saben de lo que yo estoy hablando. Solo les recomiendo mucho, mucho amor a la palabra de Dios, para que sea ella la protagonista la fuerza en esta nueva evangelización, donde necesitamos ser nuevos evangelizadores, nuevos en el amor, nuevos en el entusiasmo, nuevos en métodos, y así poder cumplir la misión que Dios nos ha confiado por pura misericordia. Que Dios los bendiga mucho. Estoy con ustedes desde un principio. Me tocó ir al principio, allá a, a me tocó en un principio también estar con ustedes en Budapest. Y ahora, de aquí desde México, me uno con ustedes en esta fiesta de 20 años. Que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho.